介绍气的就是烘炉了，这个烘炉呢，为什么这么好呢？起码来说不用很多油，整个神仙屋子这样，保持很清洁。我家里主流人家都不知道。OK，嗯，然后呢，我就将个盘子烧红了啊，那个盘子比较好的，你自己找了，我姐姐没有买，你你你不知道啦。那 <laughs> 么然后呢，哈，咁我首先呢，哈烧红个盘子啦。 咁啊，首先我就就一定要咁啊，要啦，咁啊，然後咧叫它等它滾啦，很快滾噶，因為我要爭取時間，唔好俾你們啊浪費時間嘛，等下晒好朋友罵我的，我不喜歡給人家罵嘅咧，我喜歡人家愛我、讚美我，OK，嗯，怎麼紅呢？因為我現在沒有用腳啦，完全用電的。 我以前为什么不喜欢用那种什么炉、什么炉呢？这很多烟啊，整个家里呢好多烟，很臭啊。所以你可以保持好清洁。为什么我你可以做到那点啦？嗱，我已经有视频教你了，里面呢放点写字，写字呢各种铝的纸，阿鲁米尼啦。咁你然后呢安装了很多油啦，全部拿出来问，我有视频教你的了，所以呢你们呢。 知道我要怎么做，OK。我觉得呢有很耶了哈。首先呢，你将啲鸡蛋哈，啊，啲鸡蛋呢，首先呢，啊，发了先，打了之后发发发了咗之后呢，拿烧红的锅子啦，拿一块面包，拿块面包啦，啊，咁样放下去，OK。你最好戴眼镜。 因为它，我刚才有一种可能一种水分啊，在那鸡蛋度啊，一肉逼出来啊，哇！幸虧我现在大料冇很怕，所以我跟你们说呢，如果这样蒸的鸡蛋呢，即好像我们，嗯，每個人说香港人好喜欢吃的士多，就是鸡蛋加面包，因为以前我也很喜欢吃，蒸到加面很多油了，即係用一种夹啊嘛，咁啊锅子嘛，烧了很多油啊，後嚟。 所以我没有用呢，反而我感触mình找出来了。OK，嗱你看我啊空了怎么样？嗱你看里面先啦，我给你啊 try 一下先哈，就是这么简单哈。你要弄啊，即係譬如說你想啊烘乾一點點金黃色嘢睇完啦。小烘爐咧有一樣好處，它能夠咧體積很小，即係小咁啊體積很小，它。 不会浪费很多电啦，还有它的热力比较集中，所以我们用起来的时候蛮舒服哈。你看，就是这么简单了。那那款面包呢？那我现在就扁一下啦，就是扁一下。 <laughs> 因为我我尝试过，嗯，觉得真的，你觉得方不方便些？因为第一，它没有油；，第二，它很容易清洗。我只不过。 如果里面很认真的，那我拿出嗰啲石子嚟玩出来就 OK。或者呢，如果那个盘子拿出来洗晒以。起码来说，不像以前，这个锅子，哇，你油周围飘啊飘啊，哇，真的很讨厌。是我很少炸东西吃就这样。所以变成我现在有那个饭嚟，我相信啊。 呃，现在有什么病不给我出去，我就不怕了。我家里都病，餐馆自助餐了，什么都有得吃。所以你看我的视频，真的满包罗满有。为什么？懒难人了，先想出这么好的东西给你们你看，如果聪明的人可能没有的，越懒惰的人呢，越想尽办法。 哎呀，我想弄啲更好更好東西给人隻看，更好更好東西给自己切杯杯咩買啦？第一貴啦，第二後生做嗰時嘅成这者，哎呦，你有錢啊，你都都不敢出去切了。你睇那看，你都都么美，對唔對？看你自己喜歡啦。如果你喜欢啊啊，就才跟你们说很多廢話， <laughs> 唔係廢話，係教你怎麼做的哇！咁你養好啊嚇。 嗯，我觉得不够油啦，咁我就倒一点点进去了啊，而且一点点又收回来了。所以呢一个方法咧就蛮 good idea，所以当你们煮好的时候咧最重要，我们咧嗱，我提醒提醒你们真的很重要一个，为什么？有啲东西就里面有水分出来的时候，没有 get，没有 done。 时候你就用一张纸，比如火熄了个火，然后一张纸夹，留出啲空气走出嚟，里面就减少它的水分，不会弄到你个炉缩掉。你知我呢个炉用嚟多年啦，应该有四五年啦。所以你说不是个炉贵不贵问题，即系如果你好好保养它，哎呀唔不要麻烦啦，诶等一下又烧掉啊。所以以前咧我有一个啊，跟住个窗口嗰度啦，咁啊变成啦。 原来窗口的水呢，就后面都飘进来，它吸咗水，很快。没有理由啊？點解唔够几个月消掉啦？嗬，哦，我就知道，因为我個爐房個窗口，因为红爐跟别的东西不一样，里面好多啊透风嘅发葉子，如果它吸收水，渗至呢里面就容易成个炉烧掉嘅。所以我呢个方法蛮 idea 啊！你看。 啊，咁我嗱收红啦，OK，嗱我又做给你看了，因为给你看多两次咧，你咪当热看电影咯， <laughs> 啊，看面包电影咯，嗱，你看我刚才个块，嗱我我个关节门嚟，咁你看块，你要怎么黄也可以，不黄也可以，看你自己喜欢啦哈，因为我觉得也冇说，自从我没有用 get 之后啦，我好多东西接。 为什么我好多新发明，很懒多的发明全部走出来，所以变成我就觉得哇！自从没有用夹饭，我我更多东西吃，没有弄得很多油。因为我们懒多的人呢，想尽办法啊，我那种好不好？啊，那个方法好不好？哎，很好，很方便啊。你看，你看，你自己看啦，对不对？所以你看很多好处，OK。 嗱，個餅啲沙又给你们看了哈，嗱，留得他炸先。如果他叮一聲你又放，没關系，再拧一点点，跟以變成了你不怕你自己，誒，呢個爐呢，你可以不，誒，没有其他停，因為覺得微波爐呢有用不好就是，你不可以打开的门。嗯，即微波爐有微波爐嘅好處啦，即我就覺得紅炉，我把握得它的。 秘诀啊，所以变成我可以弄得很好东西给自己吃啊！我刚才就弄到一个关于红豆怎么包的很软的啊，有两个视频，呢个视频就就是你怎么弄丝多出来的。还有一个视频就弄红豆嘅，切点播给你们看哈。你看那个丝瓜怎么样啊？帮我打多少个分数啊？OK，我。 接下来整理啦，嗯，如果好的点一个，g o 记得给我，拜拜。